Kaixo, Xabiri Lujo naiz, e, erbestean jaio familia lizarrakoa zen, baina diktadurea hiltzean, ba, etorri ginen Nafarroa. Hemen ikasi nuen, Unibertsitate Publikoan, eta gero Estatu Batuetara joan nintzen lanean. Oain, e, genozidio ikerketako katedra duna naiz, eta e, Renoko Euskal Ikarguneko zuzendaria, Nebadako Unibertsitatean eta, bueno, anafarroan ba, gauza asko, eh, eh, faltan botatzen ditut. Horien arteko bat ez da euskeraz, zean euskaraz bizi gara, ne badan. Inkluso nik esango nuke, men baino, euskaraz gehiago egiten dugula batzuetan. Eta bestetik, ba, bai, faltan botatzen ditu emozioak eta sensazioak. Ba, txikitan hemen egituratu eta egin bintuzten emozio horiek, ez? A, ba, eta besteak beste baita ere, hemengo xerimiriak eta mengo hotzak eta mengo euriak hori zela ba, ba mila eta lasta garte.